Привет всем, кто хочет стать профессионалом в мире биткоина. В этом видео мы рассмотрим всякие крутые особенные фишки кошелька Electrum, о которых нигде ничего не рассказывается, но все хотят знать. Сначала рассмотрим меню файл недавно открытые. Здесь есть список всех ваших кошельков. В рамках Electrum можно создавать не только один кошелек, в котором будут адреса для получения, и адреса для сдачи. Можно там создавать прям несколько аккаунтов для нескольких человек. Для этого нужно нажать файл «Создать», дробь «Восстановить». Опция «Создать, восстановить» позволяет вам придумать имя для кошелька. Лучше всего делать его на английском языке. После этого нажать дальше, выбрать стандартный кошелек, создать новый сид. Записываем на бумажку и так далее. Далее. Просмотр закрытых ключей. В кошельке Electrum очень удобно смотреть закрытые ключи. Вы можете нажать развертку введите приватные ключи. Хм. Нет, видимо это не та опция. Не знаю даже для чего. Закрытые ключи, экспорт. Вводите пароль. Все личные ключи секретные, раскрытие очень плохо. Формат CSV или JSON можете выбрать в принципе любой. Вот у нас есть адреса и приватные ключи к ним. Сначала идет биткоин адрес, затем идет приватный ключ. Какой формат вы выберете, неважно. Можно нажать файл и выбрать, куда сохранять под каким именем. Затем нажимаете «Экспортировать». Конечно же, этот файл нужно использовать только самому, никому не показывать и не передавать по незащищенным каналам, иначе ваши приватные ключи могут оказаться у кого угодно. В данном случае я их показываю только потому, что здесь нет биткоинов. Далее. Метки. каждому адресу можно приписать свою метку. В истории транзакций каждой транзакции можно приписать описание. Если бы здесь были транзакции, можно было бы точно так же что-то ввести здесь. Лучше всего в настройках сделать синхронизацию меток где она делается, даже не в настройках, а в плагинах. Нажимаете галочка Label Sync и настройки. Принудительный upload, принудительная загрузка. Это то, что вы можете сделать. Что это такое? Метки хранятся на зашифрованных серверах удаленных где к ним никто не имеет доступа, привязаны они к вашему сиду. Каждый раз, когда Electrum разворачивает ваш сид или просто открываете кошелек, эти метки скачиваются с удаленного сервера зашифрованными, расшифровываются у вас на компьютере и показываются здесь. Таким образом, если у вас есть несколько компьютеров и везде вы используете кошелек Electrum, но используете один и тот же аккаунт, то вы можете синхронизировать в шифрованном облаке метки, не боясь того, что кто-то их прочитает. Известная опция «Оплатить больше». Инструменты «Оплатить больше». Здесь нужно вводить несколько биткоин-адресов в поле «Получатель» одной транзакции вы можете отправить биткоины не только на один адрес, но сразу на 5 или 10. Это сравнимо с тем, как если бы вы одной транзакцией из вашей банковской карты отправили деньги сразу на 5 или 10 разных других карточек. И за одну эту комиссию вы заплатили бы ровно столько, сколько стоил бы перевод на одну карточку. В биткоине можно составить транзакцию формата адрес, запятая сумма. Нажимаем Enter. Адреса, конечно же, вы копируете не у себя в кошельке, как я сейчас, а разных получателей. И вводите затем нужную сумму. Внизу, как вы видите, автоматически подстраивается сумма, эквивалент в долларах или выбранной вами валюте в настройках. И можно покрутить ползунок комиссии или ввести ее вручную. Таким образом можно вводить бесконечное количество адресов, но конечно лучше более 5 не вводить, может быть максимум 10, 15, хотя может можно и больше. И платить за них одной комиссией а не заниматься каждый раз рассылкой, отправкой, как, например, онлайн в банках. Например, вам нужно сделать 20 платежей, вы сидите каждый раз, вводите чью-то карточку и отправляете, вводите и отправляете. А здесь можно подготовить списочек и просто менять суммы или адреса при необходимости. Вставлять его Ctrl-V Так что вот так просто это работает. Далее. Инструменты «Загрузить транзакцию». Это что такое? Загрузить транзакцию можно из файла. Перед этим ее можно сохранить в файл. Как сохранять транзакции в файл, мы рассматривали в другом видео чем фишка этой загрузки? Она в том, что вы можете загрузить транзакцию практически э, из воздуха, то есть с флешки или из облака. Этот файл будет подписан на другом компьютере, а транслирован при загрузке из файла на этом. Удобно при транспортировке именно не самих биткоинов, а транзакции, распространив которую вы инициируете передачу биткоинов. Не знаю, зачем и кому это может понадобиться, но схема довольно интересная. Такой себе отложенный платеж. Инструменты настройки. Пройдемся вкратце комиссии. Динамическая комиссия – это та комиссия, которая будет автоматически каждый раз подставляться кошельком. Вот здесь по умолчанию стоит 0.03 BTC за килобайт. Вообще, конечно, многовато. А может, кому как. Рекомендуем устанавливать галочку «Указать комиссию вручную», иначе у вас исчезнет здесь вот поле это очень крутая важная галочка для ручного ввода комиссии. Зачастую комиссии 3.0.9 хватает на все, что угодно. Вне зависимости от требований сети, вы легко отправите любую сумму с комиссией 3.0.9. Тем не менее, такая большая комиссия, которая может колебаться от 3 до 8 долларов в зависимости от текущего курса, зачастую не нужна, Просто сеть периодически спамится некоторыми китайскими майнерами, и именно из-за этого так глючит биткоин, а не из-за того, что он переполнен транзакциями. Это действительно так, и если вы достаточно долго пороетесь, то вы поймете, что это так. В принципе, в нормальном состоянии, когда никто ее не спамит там с востока – она готова взять с вас всего 3.01. Старую добрую комиссию. Итак, вернемся к настройкам. Динамические комиссии отключаете. Предложить изменить комиссию. Всегда, никогда, если комиссия маленькая. По-моему, эта опция вообще не работает. Ну, можно выбрать всегда. Транзакции. Адреса для сдачи. Если вы используете адреса для сдачи, вот здесь на вкладке «Адрес» есть «Change». И каждый раз, когда вы кому-то отправляете средства, то не только уходят биткоины с ваших каких-то адресов на чей-то адрес – а еще остальные, как оставшиеся биткоины с тех всех адресов, они полностью обнуляются зачастую. Они уходят на какой-то новый адрес, ваш же. Но он будет не в получаемых, а в сдаче. И точно так же затем доступные для траты будут все эти биткоины. Они не замораживаются, не исчезают, их также можно будет куда-то отправить. Использовать изменяющиеся адреса. В некоторых случаях используйте до трех различных адресов, чтобы разбить крупные суммы и обфускации адреса получателя. Это может привести к увеличению комиссии за транзакции. Ну, в общем-то, обфускация тут имеется в виду анонимность. Вы можете не только использовать один адрес для сдачи, а нажать вот эту галочку, и тогда будет 2-3, и чем больше ваша сумма, тем больше адресов для сдачи. Может быть получится транзакция, где у вас 4 или 5 выходных адресов, что еще больше осложняет отслеживание ваших платежей. Выбор монет. Уже рассматривался в другом видео. Рекомендуется для приватных транзакций выбирать приватность, а для обычных, которые не жалко светить, приоритет. Тратить только подтвержденные монеты. Рекомендуется это установить, потому что трата неподтвержденных монет, она возможна, но она может пощекотать нервы некоторых получателей биткоина, которые знают, что такое неподтвержденные монеты. Здесь понятно язык, валюта. Можете установить микробиты или там вообще биты. В будущем, когда курс будет, например, 200 тысяч за биткоин, будет удобно выбрать MBTC или BITS, чтобы попроще рассчитывать биткоин. Валюта. Показывать историю курсов. Это интересная галочка, рекомендуется ставить. Она, правда, уменьшает количество вариантов, с которых вы можете брать курсы, а также количество валют. На каждой бирже доступны свои, хотя сейчас вроде бы тут уже все приведено к единому стандарту в общем-то, в новой версии 2.9.3 вроде список расширен валют. Идентификация, что сюда привязывать, SSL, сертификат, открытый псевдоним, честно скажу, не знаю. И, наверное, не такая уж это и фишка. Адреса для сдачи. Помните, что при включенной анонимности транзакций, при отправке вы высылаете монеты на 3-4 адреса, один получателя и плюс от 1 до 3 сдача. Если выключить опцию «Использовать несколько адресов для сдачи», то она будет всегда приходить на один свежий адрес. Если еще и выключить опцию адресов для сдачи вообще, то тогда вся сдача будет приходить на тот же адрес, с которого были отправлены монеты. Очень удобно, но совсем не анонимно. Ну и если что, в новых версиях вот эти все